間もございますので本日最後の踊りになります皆様の温かい拍手に御礼申し上げましてお礼踊りをご披露させていただきます りがとうございましたありがとうございました三井三叉踊りと大宮三叉踊り有名連の皆様にどうぞ皆様大きな拍手を寄せ ざいましたはいありがとうございましたはい素晴らしいステージを皆様ご堪能いただけましたでしょうかさあそれでは続いてのステージでございますが続いては